سأكتب قليلا سأكتب قليلا عن الإنسان وأعزف لكم وما ألحانها إلا مأساتي سأكتب عن عصور كثر فيه الحروب وأصبح القتل لعبة الصغار سأكتب عن الشهداء والأم قد ولولت وهي تنادي أبنائي سأكتب عن الأخوة سأكتب عن الأخوة وقد كثرت الخيانة وطعنوا في زهري سأكتب عن الذين يدعون الإسلام وهم شياطين ودائما في الكفر سأكتب عن الفتاة التي دافعت عن كرامتها واسقط بدمها أرضي سأكتب عن شجرتي قد قطعوها لينتج منها سلاحا لقتلي سأكتب عن آلامي ويأسي وقلقي على مستقبلك ومستقبلي سأكتب عن السماء فيا ليتها تمطر أحجارا بدل الأمطار قد تنهي سأكتب ولكن قلمي لم يتحمل الألم الذي كتبته فانكسر وابقاني في صمتي لا تنسوا الاشتراك والعلايك محبة ومشاهدة كاملة وشكرا لكم